Ya, orang teh panaya dua malaikat besemut sebetah malaikat hafal hafadoh. tuh aya aya ke asal magrib asar nu naik keturunjang nupetin disip serrwa malaikat ke disip aya 2nya malaikat peting peting malaikat berang barang ya ganti nu beangpeting peting malaikat hapat nga atauok disebut kiroulkacibin malaikat pencatat-pencatat tak etam malaikat pencatat ya mual pisah-pisah jeng orangrang kecuali tilu hijji ketika orang junub ketika orang junub malaikat Hafazoh ataukiraroulkati ngajauhan orang sebab Kana Angro orang junub entak kurang lamun hay yang dibarenngan sanajan sanajan sanajan kurang Ki itu junub wudtuduh eh, Abeh malaikat tetap ayaah di orang nomor kedua ketika goid ketika orang nging malaikat bungun bungin na membungkan tempat baubau kos gituung ditukang di luar kalau orangberes gi nomorlu ketika orang jimak jeng pamajikan ketika orang Jimmajeing majikannya mundur sebab membungin gos gitubung gitu uru nah bisa bisa lihat et terus baik kurang naon baik dicai tak mentak isttayu cej nabi sing isin KB malaikat dikirin maneh guys kurang jaga lantaran jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali nakanya kene nyana musik yang nyana nyana kafir yang nyana nyana munafik yang nyana nyana maksiat yang nyana ولا تزر وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى bisa nanggung nafsuuna wakawakan waji tun ber doaro dosa nujin boro-boro nanggung nubatur pugunnya nagar setengah Hai dosanya nah dosanya na dosa orang dosa orang tuh bisa dosa orang ditanggungkunya na boro-boro dosa satu cangkilang diurang geari urang dekem Mekahre orang bawaan tas gedeges pugu di kabin kemudian tastik tasiga aya 2 kemudian tas paspor di belian segala kapal segala naul boku kata ituwaan digantung aya boro-boro bantuan bawa takkir cerita bawaan di dunia be di dunia bisa atau aja lama manggul nanggung karena dosa nuskijan bisaangan Masya Allah malahmah kehaan orang anu bakal disrot ka Batur ketika orang alang sana kezolim orang puasa orang salat kurang zakat kurang hajib tetapi ternyata orang pernahna ngazolim baturna yangka di akhirat di sidang ke begitu di sidang teh salat kurang bagus zakat orang bagus segala rupa orang bagus Joba jelemah anu dizolim ke orang Tlu di sana orang nampilling di sana orang nah cowok misalnya orang ngomong atau orang nyaga caprak dari pen Batur datang ke Batur penggen atau wadal pamarintah aya jelemah boga bangunan did kemudian atau ke planning pemerintah tempat diganti gaib bye pemerintah Zolim ngaana etakanzolim begitu nga kata orang bogatane kemudian dicokotku Batur tayetazoli ngaana orangna puasa orangna salat kurangna zakat tapi ayat tanul batur cokot kurang ah siaing ek di akht timbang begitu tiba bagus cow malaika bagus Alhamdulillah bagus tinggal kasga baik hmm. periksa periksa catatanzolim oh, tanah Abdi direbut punya anak ia hak Abdi Wawarisanti Abah kemudian punya anak baye dicokot Abdi nges merengnge Abdi Boga anak boga incu Abi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai ku nyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkan lantaran nyana gagah jasa teu beurang carangap golok geus saya di bibir abdi jawara jana kuari jajawaran siap pokona mah ah tanah abdi ayo hitung hitung jadi aku aku ah, ya kehadiannya ya. <laughs> ya. nah dia ke sholat kakak ku Adi haji kakak ku Adi jazolim kanu saya makan pan oh, kali 5 juta pan semeter 6 luar biasa di ju jutakotan tinggalkak bahkan cek malaikat KB kehaannisdim bikin Ka masih kurang namun kurang gorean gak jalan-gajaran kakak cokot tadi A y gorengan Adi laaran kurang kenek kurang ke baik polisi di Indonesia mah kos gitu lengit embe orang bayar kuek sapi malah nggak saya ngomong Kaki ayi baik guys kaki ayi gitu kaki kiai lah nyaho manjur nyaho itu doa guys beres guys baik tuh menenangkan pikiran baik guys dah guys sama kuang kewe di akhirat nah ke di akhirat tiba malaikat poswan saya mana poswan poswan poswan saya hilang jam tiga tidak ada ayosa motor yang bisa ngehellak dejal summut mata ngomong ngomong le menruh di sibun lengen ngomong saya yang bawa konciinya ngomong ta Curug saya yang motrek-motrek <laughs> cak suku nu lempak aduh aja ah, cak babaturan nu nggak dorong nah tengges dia mah tuh ngomong lamun sungut ngomong mal angus angus ramai atau jeng malaikat disalah salahkan malaikat mentak dikunci sungut plak beres tuh ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh kadu kanu yaksibu naon ukunya ada dipigawe ngomong kabeh ya Allah nahlahwala tazirru waku bakal babalik kabeh ke Pangeran paykum dibaungtummpi hitah bariigota Allah bakal nga Beijar biasa nggak jelaskan karena mau lu kunya dipermasalahkan diperdebatkan de dirongken Ca Yahudi Pangeran T Caknasrani Pangeran T Isa Ibnulah Tritunggal kita ce cinta Pangeran Te Panon pe dim Uyaktalifur bila untuk kita kalipun nukuwarnya diperbeda-perbeda ke di beda-beda ke di debakan tentang Pangeran ceki I Mary batu ceayo Oke bakal kanyaan penjelasan langsung tigus di Allah ketika uran babalik ke Gusi Allah kurang mawarri Alhamdulilillahirobbil minnyana pasti ini tentang pangeran di Har Allah orang ditanya tidak ada yang perlu dipas ke Apa itu pasti ini malaikat pasti ini ada bus ini ada pas ini <laughs> saya tenang-tenang aja malaikat aslikula hukum Abdi memang Allah tuh lupa sinimahu mangeranan Kak usir Ibnulah mangeranan Kaisargeranan ke Maryam anak Allah anak awi inita Allah anu mangeranan kapanan poi anu mangeraan ke batu Ka kayuta anu bakal dibijakan kugusya Allah nuas 5